Hola, sóc Jasmine i vinc de l'Armènia. Uh, ah, soc traductora de castellà i uh, vaig decidir uh, d'aprendre una nova llengua i vaig començar amb uh, un curs en línia de català. I a mesura que uh, seguia m'aprenava més i més el català uh, fins al punt que vaig decidir de fer un doctorat aquí i vaig ingressar a Pompeu Fabra, vaig venir a Barcelona i amb l'ajuda dels meus amics, eh, els voluntaris que parlaven amb mi, vaig superar eh, la por de, i la vergonya de parlar i llavors fa poc de temps eh, eh he aprovat un examen de nivell eh, segur de català. Estic molt contenta, a Barcelona sempre em sento com a casa uh, i uh, aprendre la llengua uh, del lloc on vius uh, sempre et porta molts uh, crec que és... Eh, que ho deixes molt més de, eh, del lloc si pots parlar amb els natius eh, a la seva llengua.